mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendi acıya gülendir Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir corazón se sabe.